Salutan al cioi, e ni vudia via dio, almenau via longe ne vidata dio. Do, antaue, mi estis tie, sur la voio, promenante, cae mi tre giuis mian tagon, ciam subite ecapedis multe da nuboi cae pluvegis, cae nun mi estas captita sub citiu arbo en la mezo de parco. Do, hodia mi ne vere intensis vari videoblogon, sed mi havis cun mi mian sacon, cae mi remarcis che en mia saco estas citiu, kamerao kaj mi pensas ho oh, ve mi ne faris videoblogon dum longe do kial ne faru giuste nun, en la mezzo della pluvo, sub arbo. To nun estas la pli grande problemo, che mi ne estias pri cio vere mi volas paroli. To, compreneble, dum la pasinta iaro, la cronviruso pandemio explodis circa la tuta mondo, sed ni ciu iam muta audis pri tio. Sed gi ja havis uh, crom efico, por mi, cae uno el efico estas tio, che mi ne povas uh, eh, visiti miain familianoin ofte, char ili loggias in alia stato, kai nun pluvegas <laughs> uh, kai anka mi ne povas idi al cinio en nue mi kai ledzino intensas idi al cinio char mi volas multe exerci men la cina en cina medio sed mi ne povas tion fari do mi nun simple stida, sidas heime kai studas la cinan preskaŭ ciu tage kai jen kial unu el kialoj per kial mi malaperis mi devas covri mian cameraon porque gine eh, um uh, gine um detruiju au ne esas pli bona vorto por tio a mi ne defecti mien cameraon kiel vi povas vidi evidente mi ne longe parolis esperanton char vere mi ne havas kialon a ah, mi ne plu povas iri al esperanto renkontigio simple pro tio ke mi laboras ses tagojn semajne a ah, kaj tio signifas ke mia esperanto malpli uh, malbonigis pli pli malbonigis mi supposas ciu case mi provas exerci min uh, simple mi sidas mi mia chambro kaj mi parolas kun mi mem kaj mi ofte faras tion en la angla do mi ne tio estas exerco aŭ frenezeco ne gravas ciu case pri kio mi volas paroli ah yes mi volas paroli pri tio kiu okazis al mi. Dum la pasinta jaro, uh, mi, mi pasigis du jaroin uh, en universitato studante videoludan programadon kai tio es tre interesa por mi sed estas granda problemo mi nun estas trainita video luda programisto se ci tie en australio efektive ne estas laboro por video luda programisto kai tiu laboro kiu ja existas ne bone pagas do mi ne povas labori kiel video programisto kai ankaŭ dum la pasinta jaro kompreneble la industrio por aktoroj malbonigis. Do mi ne vere povas uh, esti actoro, sed mi vidis lasta tempe che gi commences... Mi vidis novain germoin de successo en tiu industrio, mi supposas. Uh, eh, kai laste, mi ancora laboras kiel angla instruisto, kai effective, pro la pandemio, mia laboro multo bligis. Mi havas multe laboro pro la pandemio, char multe da homoi, circa la mondo, uh, volas, mi supposas, dungimin? por labori kun illi, chara illi ne povis au ne volas eh, studi en ladaneioi, eble ili simple timas la pandemion au la coronaviruson, mi ne scias, sed ciu case, Mia play profit dona laboro estas esti angla instruisto kaj kiel esperantisto kompreneble <laughs> tio tre ĝenas min. Ĉiu jen la fino nun pluvegas eh, do mi devas eh, eskapi de ĉi tiu parko antaŭ ol mi tute trempiĝos. Do gis la oh, pardono mi forgesis che mi devas minazzi vin. Mi esperas che, hodio nocte, subite vi trovos in la, in la trovigios, vi trovigios in la mezzo della strato, ciam torrente pluvas. Gis.